चण्डं करधृतदण्डं कृतरिपुखण्डं सौख्यकरं लोकं सुखयन्तं विलसितवन्तं प्रकटितदन्तं नृत्यकरम् डमरुध्वनिशङ्घं तरणवसन्तं मधुरहसन्तं लोकभरं भज भज भूतेशं प्रकटमहेशं भैरववेषं कष्टहरम् चर्चितसिन्दूरं दूरं दुष्टविदूरं श्रीनिकरं किं किणिगणरावं त्रिभुवनपावं कर्परसावं पुण्यभरं करुणामयवेशं सकलसुरेशं मुक्तसुकेशं पापहरं भज भज भूतेशं प्रकटमहेशं भैरववेशं कष्टहरम् कलिमलसंहारं मदनविहारं मणिपतिहारं शीघ्रकरं कलुषं शमयन्तं परिभृतसन्तं भक्तदृगन्धं शुद्धतरं गतिनिन्दितकेशं नर्तनदेशं स्वच्छकशं सन्मुण्डकरं भज भज भूतेशं प्रकटमहेशं भैरववेशं कष्टहरम् कठिनस्तनकुम्भं सुकृतं सुलभं कालीडिम्भं खड्गधरं वृतभूतपिशाजं, स्फुटमृदुवाजं सुकाशं भक्तकरं तनुभाजितशेषं विलमसुदेशं कष्टसुरेशं प्रीतिनरं भज भज भूतेशं प्रकटमहेशं भैरववेशं कष्टहरम् ललिताननचन्द्रं सुमन वितन्द्रं भोतितमन्द्रं श्रेष्ठवरं सुखिताखिलोकं परिकतशोकं शुद्धविलोकं पुष्टिकरं वरदाभयहारं तरलिततारं क्षुद्रविदारं तुष्टिकरं भज भज भूतेशं प्रकट महेशं कष्टहरम् सकलायुधभारं निजनविहारं शुश्रविशारं भ्रष्टमलं शरणागतपालं मृगमदभालं सञ्चितकालं श्रेष्ठबलम् ूपुरसिञ्जं त्रिनयनकञ्जं गुणिजनरञ्जनकुष्टहरं भज भज भूतेशं प्रकटमहेशं कष्टहरम् सरावं प्रकटितभावं विश्वसुभावं ज्ञानपदं शुगजोषं परिकृततोषं नाशितदोषं सन्मतितं कुटिलभ्रुकुटीरं ज्वरधननीकं विसरन्धीकं प्रेमभरं भज भज भूतेशं प्रकटमहेशम् ैरवेषं कष्टहरम् परिनिर्जितकामं विलसितवामं योगिजनाभं योगेशं बहुमध्यपनाथं गीतसुगाधम् सुसुनाथं वीरेशं कलयन्दमशेषं मृतजनदेशं नृत्यसुरेशं वीरेशं भज भज भूतेशं प्रकटमहेशं भैरवेषं कष्टहरम् ैरववेषं कष्टहरं श्रीभैरववेषं कष्टहरम् ఇది శ్రీ భైరవ తాండవ స్తోత్రం సంపూర్ణం